таралыватчы уй мындай акырын оттоп аткан экен алдынан бир мышык өтө коет да анан баягы уй жини келип кетти э мышык эй кичинекей болуп алып мурут коюп алыптырсың да алчы анан мурутуңду э жарашып сөйлөйт алчы анан мурутуңду десе мышык да жини келип кетти эмне өзүң билсең чоң болуп карганың билбей липчик жыгып жүрөсүң деп калат эми бир аксакал стоянкада иштейт экен да анан бир крутой келип туруп машинесин мындай коюп киргизип анан канча сомдон десе жыйырма беш сом балам стоянка түнімен қарап беремін а машинаны көрдіңіз да жаңы қымбат а көрініп тұрады қымбат мұндай қымбат машиналар көп келеді балам айлана көлі бар эле жақсы а қымбат егер қоқыс бұны ұрдатып берсеңіз анан кантип сүйлөшөсүз анан сиз менен эми случайно да урдатып а анда жыйырма беш сом берем да балам деп коет азыр эми өзүңөр билесиңер мына коомдо баягы молдокелерибиз дааватчыларыбыз көбөйүп атат анын үстүнө террористтер пайдаланып кетип эле бирдеме болуп атат да анан бир аксакал имам мечитке жаштардын баарын чогултуп алып айланайындар ыймандуу болгула баарыбыз мусулманбыз но жаш балдар айрыкча айланайын мына баары эле баягы кыска кийинген аялдарды көрсөңөр эле ошону карап эле көзүңөр кызарып тилиңер салаңдап шилекей чубалып калат экен аларды карабаш керек алар шариятта шайтан деп айтылат аларды карабаш керек аларды көргөндө ох астафырла астафырла астафырла деп коюш керек десе бир бала уйку сурап атып астафырла десе баягы айтып аткан болду кана кана кана кана <laughs> бир жолу раматылык манас акебиз агайыбыз үйүнө ууру кирген экен ә, өзү үйгө ууру кирсе наоборот кармайт го барып деп қармаса «Э, манас екенің үйіне өрі кірген екен манас екен терезеден түсіп тұрып қашып кетіп қалыпты қашып ана досы үйіне үйіне барып тұр барып өле э, рахман үйіне э, барып өле не болды рахман неме рахман не болды не болды манас мындай қуарып өле е дос үйге өрі кірді азыр анам не болды қармады ма жоқ қармаған жоқ наоборот келе бердім қашып келе бердім мен барып барып қармады апай аны қармаш керек дос қармаштан ұялдым дос неге ұялдым үйде еш нәрсе жоқ еле деп